Orang mana? Asal Indonesia. Ha? Indonesia. Indonesia? Buat apa mari sini? Kalau diberi pilih lah, siapa mau mati dulu? Ah, abang Amit atau isterinya? Dia tak dengar, dia tak dengar. <laughs> Saya sudah tanya orang Malaysia Sudah 10 tahun tanya semua jawab baiknya isteri mati dulu.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 terima kasih banyak sokongan daripada teman-teman sekalian support daripada teman-teman sekalian di channel ini dan Alhamdulillah Cak Mujib sekarang sudah mencapai sekitar berapa ya guys ya 163 ribuan kalau tak sila ya jadi buat teman-teman semua yang baru berkunjung ke channel ini silahkan support channel ini dengan subscribe like serta share video-video saya karena insya Allah kalau video saya itu bermanfaat teman-teman share banyak lagi orang yang menerima manfaatnya seperti itu. Oh iya buat teman-teman semua yang baru tahu ataupun belum tahu ya saya ingin memberitahu buat teman-teman semua bahwasanya di sini ada join membernya teman-teman. Nah join itu ataupun bergabung teman-teman bisa memilih yang pertama serumpun ya kan itu untuk istilahnya kegiatan saya sendiri dan yang selanjutnya di situ ada yang istilahnya sedekah untuk guru guru-guru ataupun ustadzah atau ustadz-ustadzah yang ada di kampung. Nah, yang selanjutnya adalah pembangunan pondok pesantren. Jadi teman-teman kalau bergabung dan memilih yang dua terbawah untuk ustadz-ustadzah ataupun untuk istilahnya pembangunan pondok nanti dananya akan kita salurkan langsung kepada uh, yang bersangkutan. Nah, pondoknya ini adalah pondok pesantren Sabila Rosyad Al-Hamidi, guys. Nah, teman-teman bisa juga cek di Instagramnya yaitu Pompes Sabila Rosyad. Nah di situ nanti kita akan sertakan linknya di deskripsi. Jadi teman-teman bisa melihat aktivitas yang ada di pondok ya. Ada menghafal Al-Quran, ada juga istilahnya mengaji bersama, ada juga sekolah agamanya. Dan rata-rata di sana itu guys ya tanpa biaya ataupun gratis. Memang dari dulunya kita sudah menerapkan sekolah gratis, ngaji gratis dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk kemaslahan kemaslahatan umat karena ini di perkampungan di pedalaman seperti itu ya guys ya. Nah, oke, okay, langsung saja kali ini kita akan mengaji lagi bersama Ustadz Azhar Idrus guys ya. Jawaban laki-laki Indonesia ini membuat satu masjid ketawa. Nah, ada orang Indonesia istilahnya yang mengaji bersama Ustadz Azhar Idrus dan Masya Allah sangat-sangat seronok sekali apabila langsung hadir ke majelisnya beliau. Saya insya Allah pengen banget ya, semoga ada rezeki untuk ke Malaysia, pengen banget istilahnya istilahnya mengaji bersama Ustadz Azhar Idrus dan juga Ustadz-Ustadz yang lain di sana guys ya Nah langsung saja tanpa basa-basi kita play videonya let's go Oke ini dari Kaiha, Kaiha Norman Like, share, komen, subscribe Bagaimana batasan aurat anak laki-laki yang mandikan jenazah ibunya Atau bagi anak perempuan yang memandikan jenazah bapaknya Dengar baik-baik Yang Allah ialah lelaki mandikan lelaki ha dan perempuan mandikan banyak perempuan okey tu afdal ha tetapi jika mahram yang berlainan jantina memandikan hukumnya harus okey contoh neh contoh anak lelaki nak memandikan jenazah ibunya harus dan yang afdal orang perempuan tukang mandi perempuan ha, faham tak faham Begitu juga isteri mati, suami memandikan. Harus daya apa? Tukang mandi perempuan. Ha. Yang mati suami, isteri mandikan mayat suami. Harus daya apa? Tukang mandi lelaki. Okey, faham tak? Okay? Faham. Gamuk-gamuknya kalau kita matilah. Neh, apa panggil dia ni? Taklah, apa panggil nama apa? Arab panggil Abang Amik. Orang mana? Ha? Asal Indonesia. Indonesia? Buat apa mari sini? ha. Jauh tu. Ambil. Buat apa? Anak angkat. Lah. Pembantu. Oh, Indonesia. Indonesia tu besar kat mana? Madura. Oh, Sudah Madura. ada jambatan kan? Betul? Yeah. Sudah ada jambatan sekarang kan? Ada, ada. Ha, dulu tak ada jambatan. Dulu naik kapal. Nak pergi ke Surabaya. Betul? Okey. <laughs> Masya Allah. Isteri ada? Orang mana? Ada di mana sekarang? Ada di sini. Arwah. Lah. Ada datang tak malam ni? <laughs> kalaulah Abang Hamid ni meninggal mati rasa rasanya isteri mandikan tak? rasa-rasanya tidak <laughs> nak tahu yang tu je <laughs> ah, nampak tapi kalau isteri yang mati Abang Hamid mandikan dia tak? tidak juga sebab <laughs> tapi hukumnya boleh ha? harus boleh Ha. Sebab di Indonesia kadang-kadang harus itu makna wajib. Betul, betul. Okey? Ha, di sini lain. Harus maknanya boleh. Ha. Boleh, mubah. Okey? Ha. Sebab orang Indonesia harus makna mesti. Betul, Okey? Ha. Orang Madura. Ya Allah tu. Hmm. Ha. Kalau diberi pilih lah, siapa mau mati dulu? <laughs> Ah, Abang Hamid atau isterinya? Dia tak dengar, dia tak Dia tak tengok lah kan? Jawab ikhlas dalam masjid. Jangan bohong. Eh, kemungkinan baik isteri mata dulu. <laughs> Ah. Ini eh, saya sudah tanya orang Malaysia. Sudah 10 tahun tanya. Semua jawab baiknya isteri mati dulu. Jadi nampaknya orang Indonesia pun samalah. Apa <laughs> dah? Ya? Ah, itulah orang laki-laki supaya orang perempuan dengar malam ini orang laki-laki ni tak boleh dipercayai. Okey. <laughs> Ah. Dia kata sayang sayang sayang pun bagi kau mati dululah. Ah. Saya seorang saja dalam dunia ni kalau orang tanya saya jawab lain saya akan jawab biar suami mati kemudian <laughs> sama aja ustaz ya Allah nah, ha, jadi aurat dia masih hidup aurat masih hidup faham lagi aurat kita dengan mak kita masih hidup baina surah wa antara pusat sampai ke lutut kita haram tengok masih hidup Walaupun kita tukang basuh kencing mak kita. Jangan tengok haram. Begitulah masa matinya. Okey? Ha, sebab tu orang bila mati. Tukang mandi. Sekarang pakai sarung tangan. Kerana tak boleh sentuh bagian aurat. Hmm, Nampak? Ha. <laughs> masa hidup lain. Masa mati lain. Tak? Ha, nah? Memanglah kalau kita tanya. Bang. Uh, yang balik nanti tanya isteri. Panggil apa isteri? Adik? Ya, adik ya. Orang Madura panggil adik. Kalau malam pengantin, sayang. Kurang orang punya sayang. Eh? Kebanyakan panggil adik. Adik? Ha? <laughs> Adik tu mana sayang lah. Okey, tanya. Adik-adik, ni abang ah? <laughs> ah, lah. Okey. Apa agak orang ni? <laughs> Balik nanti tanya, adik-adik, nanti Pak Ustaz suruh tanya. Nah, kalau abang yang mati dulu, yang eloknya adik mati dulu. <laughs> kalau abang mati dulu, adik mandikan tak? Ha, tanya dia. Kalau dia kata, ya, adik akan mandikan. Dengar boleh, percaya jangan. Okay. <laughs> Ha. <laughs> Sebab apa? Banyak kan orang perempuan bila mati suami memang dia menangis. Betul. Lang. Tetapi empat bulan lepas tu dia gembira. Kawin baru. Kalau tak, kubur kita pun dia tak ambil gambar dah. Okey? Ha, itulah orang perempuan. Tak boleh percaya. Allah. Nah, ha, yang ju, yang yang apa? Yang setia ialah kaum lelaki. Bini belum mati dah kahwin lagi. <laughs> Allahu Akbar ya Allah Lucu bener asli ya Allah Ini bab-bab memandikan jenazah aja kayak gitu ya guys ya Sampai-sampai kelakal semua Sampai-sampai kita itu kayak dibuat tertawa Terbahak-bahak oleh Ustadz Azhar Idrus ya Apalagi ini yang datang dari Madura guys Kampung saya juga orang Madura ya guys ya Masya Allah Semoga istilahnya yang jemaah-jemaah <laughs> di situ juga istri-istri pada nonton kayak Allah Akbar tuh kalau di live streaming pasti rame banget itu ya. Pasti rame banget karena kenapa pada komen juga ya. Coba kita lihat komentarnya di sini ya guys. Terbaik Ustaz ceramah bermanfaat buat semua manusia. Tak kira bangsa Allahu Akbar hebat uai dia tahu sesuatu bahasa berkaitan Indonesia macam contoh Indonesia harus itu wajib lain pula di Malaysia harus itu boleh. Makanya pertama-pertama saya istilahnya mendengarkan ceramah daripada Ustadz Azhar Idrus itu kayak loh kok harus gitu ternyata memang pengertiannya itu beda guys ya pengertiannya kalau harus di Malaysia itu boleh artinya sedangkan kalau harus di Indonesia itu wajib hukumnya jadi harus kita lakukan seperti itu boleh kita lakukan kalau di Malaysia kalau di Indonesia itu wajib kita melakukannya terima kasih Ustadz atas perkongsian ilmu bermanfaat jawab ikhlas dalam masjid jangan bohong <laughs> <laughs> Akhirnya nampak juga bodyguard ustaz senyum Betul lah Reaksi muka ustaz masa tanya Buat apa mari sini Tu tak tahan saya tengok eh reaksi ha, buat apa ya kan eh, tak tahu jugalah kan <laughs> jemaah isteri mati dulu ustaz biar suami mati kemudian azik memang beda kan yang disampaikan oleh ustaz Azhar itu ustaz beda gitu kan isteri mati dululah tapi ustaz cakap biar suami mati kemudian Allahu akbar <laughs> Oke banyak sekali yang ngakak di sini di kolom komentarnya ya guys ya tajuk video poin 3 oke tiga tiga menit ya kan nah di sini betul Indonesia harus itu wajib betul di Malaysia harus itu buat boleh tidak pun boleh kan kalau istri mati dulu anak-anak dapat ibu tiri yang kejam baik bapak mati dulu istri yang setia dengan suami istri tidak kawin lain karena bila kita sudah berumur kalau kawin lagi tambahkan masalah ha, cuba ah, ada replay kat sini ya Bezanya kita biasa dengar harus tu hukum. Nah, di Indonesia perkataan harus di perkataan yang biasa guna dalam seharian. Contoh, kamu harus benarkan dia pulang ke rumah. Kita pula kamu mesti benarkan nah, dia balik ke rumah. Maaf kalau saya silap. Saya tak faham juga nih. Contoh, kamu harus benarkan dia pulang ke rumah. Nah, kamu harus benarkan. Oke, okay. kita pula kamu mesti benarkan dia balik rumah. Kamu mesti. Ah ha, betul lah harus dan mesti. Ah ha. Iya, kamu harus pura eh, gini gini gini. Berarti eh kamu eh, harus kasih dia pulang ke rumah ya, gitu kan. Nah, kalau istilahnya di Indonesia, mm, kamu mesti benarkan dia sampai ke rumah. Cantu ah. Eh, mungkin gitu ya, guys. Ya. <laughs> Oke, okay, dan itu saja video kali ini, guys. Memang seronok betul lah. Allahu akbar. Tapi memang bab memandikan jenazah ini memang betul-betul kita harus belajar ya, guys ya. Jadi kalau biasanya di kampung, di kampung saya ataupun di kampung di sini juga ada kalau jemaah perempuan itu mesti ada yang belajar untuk memandikan jenazah, mengkafani dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk laki-laki juga ada guys, biasanya itu ada pengajian-pengajiannya yang ada orang-orang khusus yang diambil untuk apa? Untuk istilahnya memandikan jenazah, merawat jenazah itu sampai istilahnya betul-betul bersih dan juga mengkafaninya. Apakah di Malaysia juga ada guys ya? Nah, semoga ada juga ya, pasti ada juga karena kenapa kemaslahatan. Nah, jadi bisa dikatakan kalau di sini ini jemaah fardu kifayah. Jadi di situ ada kelompok sekitar berapa orang, lima atau sepuluh orang seperti itu yang memang betul-betul yang menyiapkan kafannya lah, terus nyiapin mandinya lah, terus apa aja yang diperlukan lah. Nah, itu disiapin semua. Nanti baru setelah itu jenazahnya dimandikan, dibersihkan seperti itu, guys. Ada kajiannya juga ya harus betul-betul belajar tidak sembarangan ya Nah itu saja video kali ini semoga bermanfaat untuk kita semua jangan lupa guys subscribe jangan lupa juga share video ini ke sosial media teman-teman semua ada Instagram nih ya kan ada TikTok juga boleh Oh iya saya ingin ngabarin juga bahwasanya rencana ke depan saya akan sering live juga di TikTok ya guys ya ah, live streaming kita ngobrol-ngobrol gitu. Kalau teman-teman suka silahkan follow TikTok saya di Cak Mujib Official guys. Nah cari aja di situ ada Cak Mujib Official gambarnya saya lagi gini kayaknya. Nah itu teman-teman. Nah atau bisa teman-teman cek link di deskripsi ya. Nanti juga akan kita share di tab komunitas kalau nanti kita melakukan live streaming di TikTok. Oke? Okay? Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa join juga guys untuk kemaslahatan perkampungan yang ada di sana. Oke itu saja video kali ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit untuk diri.